Oke, dulur-dulur, selamat siang. Hari ini pencarian bonsai di wilayah Kare. Nah, ini mau menentukan bonsai bingung, Bro. Ini kira-kira mau lihat-lihat dulu sama yang mau dijadikan bahan bonsai. Tapi menurut prediksi saya bonsainya ini, Bro, di belakang saya ini mau dijadikan bonsai karena kebingungan untuk mencari bahan sudah habis ditebang orang-orang jadi kan tinggal ini pohon ini yang mau saya jadikan bonsai dulu saking pusingnya saya nah, ini di belakang ini mau saya jadikan bahan bonsai nanti sekian dari Kompak TV Assalamualaikum salam menyaksikan 对。 chế cho quá cái sao bất chất này cả bọn thuốc thương hay sản Yo sé de eso.